Herkes çıkış yapabilirsiniz. Kalkıyorum. Şimdi düşersek kahkaha atarım burada. <laughs> A few moments later. Aa da var. Beyler hakkınızı helal edin. Aha geldi herhalde. Aha. Tamam geldi. Geldi. geldi. Abi ben burada ölüyorum. Bu arada atladık. Atladık. Atladık.